上一把准备打，我那一刻我就懂了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！ 啊，玩意，再来。 Are you a good little meerkat? Are you such a good meerkat? Dorothy, are you a meerkat? Dorothy! Essa coisa gostosa da mamãe, que a mamãe é apaixonada, quem que é, hein? Fala. Sou eu. Max, come here. come here, boy. Hey. watching. <laughs> I think he likes you. You give me a little kiss. Look, he's kissing. <laughs> No. How we done? It's not that complicated. There's a stegosaurus. Uh, uh, ting, tang, walla, walla, bing, bang. 咦，你さん。 来，小宝贝。 <laughs>